दोस्तों hello guys welcome back to a new video आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है अगर आपने इंट्रो देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि जो है ये वीडियो कितनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जी टी एस रियाज के लिए एक DirectX two point zero जो की आपके गेम को एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लुक uh, देने वाला है एज यू कैन सी यहाँ पे आप पूरा गेम प्ले देख सकते हो बेसिकली आज तक के uh, अभी तक के मैंने जितने uh, भी ऐसे मोड्स दिए जिसमें कुछ शेडोज बताइए गाड़ीज के रिफ्लेक्शन बताए और कुछ ऐसे ट्रीज ऐड किए कुछ हेडलाइट ऐड किए तो उन सभी का मिक्सअप भी होने वाला है ऑल्सो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे ग्राफिक्स भी ऐड करे गए जो कि जो कि आपकी गेम को एक अलग ही लुक देने वाले हैं साथ में मैंने यहाँ पे एड किया है फोर के स्काई बॉक्स जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और वो मैंने इस मोट पैक के अंदर एड किया है और जिसकी वजह से ये जो मोट पैक है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है सभी लोगों के लिए हेज यू कैन सी यहाँ पे आप शेडोज को देख सकते हो एंड स्काई बॉक्स के नज़र डाल सकते हो एंड आप गाड़ी के रिफ्लेक्शन पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा उसम लग रही है कितनी ज़्यादा एच लग रही है एंड यकीन मानो अगर आप इंस्टॉल करके इसको खेलोगे तो आपका का जो मज़ा है जी का एक्सपीरियंस है वो पूरा चेंज होने वाला है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम मोड है ऑल्सो इस मोड पैक के अंदर आपको कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कार भी मिलने वाली है जो कि आपके गेम को एक और अलग लुक देने वाली है आप यहाँ पे कार स्पोन के जरिए नई नई कार्स लेकर के घूम सकते हो एंड मिशन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी क्रैश के और सभी डिवाइस में ही सपोर्ट होने वाला है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस डिवाइस में सपोर्ट नहीं करेगा इस एंड्रॉइड वर्जन में सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं बता दूँ सबके अंदर ये वर्क करने वाला है एंड मैं बता दूँ ये थोड़ा सा हाई एंड हॉट पैक होने वाला है तो थोड़ा सा आपका डिवाइस अच्छा होना चाहिए अगर आपका डिवाइस अच्छा नहीं होता अगर आपके डिवाइस की आ, जो है रैम कम होती है तो डोंट वरी कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है आप जो है अपनी सेटिंग्स को जो है थोड़ा सा लो कर सकते हो और फिर आप जो है स्मार्ट पैक को जो इंस्टॉल कर सकते हो आपको जो एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है बहुत ही हाई लेवल का ठीक है तो मैं पहले ही बता दूँ स्मार्ट पैक का फुल फन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने सेटिंग में जा करके आपके जो शेडोज और रिफ्लेक्शन की जो सेटिंग होगी उन सबको मैक्स कर देना एडवांस एडवांस एंड मैक्स कर देना इससे ये होगा कि आपको जो फुल एक्सपीरियंस है ऑफ दिस मोड वो मिलने वाला है ठीक है सो सबसे पहले इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं इंस्टॉलेशन छोटा सा माइनर सा इंस्टॉलेशन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि इंस्टॉल करने में कोई भी इश्यू ना है लोगों को so let's go to the installation so guys सबसे पहले आपको फाइल डाउनलोड करनी है जी टी से direct X two point zero dot zip नो सौ एम की फाइल होगी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा go and download right now उसके बाद में पासवर्ड पूछेगा पासवर्ड आपको पता ही है बाय सेफ्रॉन स्मॉल के अंदर यहाँ पे अच्छे से देख लेना हमारा सभी मोड पैक जितने भी पासवर्ड होते हैं बेसिकली ये एक ही पासवर्ड होता है ठीक है तो इसको डालने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँ ओके करने के बाद मैं पहले ही बता दूँ ये फाइल थोड़ी बड़ी है तो एक्सट्रेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वेट करने के बाद में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग इस फोल्डर को यहाँ से आप कॉपी कर जो करना चाहो ऐसे कर सकते हो सो मैं इसको होल्ड करके एंड यहाँ पे कट कर लेता हूँ उसके बाद मैं बैक जाता हूँ फिर आपको जाना एंड्रॉयड में डाटा में उसके बाद जाने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देना है दैट्स इट कंप्लीट हो गया आपका इंस्टॉलेशन और अब अपना गेम आप चलाते हो तो आप देखोगे तो आपका जो आ, पूरा गेम है वो पूरा का पूरा गेम जो है बेसिकली चेंज हो चुका है कुछ ऐसी बहुत अमेजिंग आपको क्लोड स्क्रिप्ट भी यहाँ पे मिलने वाली है जो कि आपके गेम को बहुत ही ज़्यादा लुक आ, देने वाली है और आ, पूरा गेम चेंजिंग मोड होने वाला ही है आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने जितने भी मोड दिए सब मोड को मैंने यहाँ पर मिक्सअप करके दिया है तो ये जो मोड पैक है बेसिकली आई होप कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है आप सभी लोगों को ठीक है ऑल्सो आपने मोड पैक तो इंस्टॉल कर लिया सो so, एक और बात यार अगर आपका ये मोड पैक वर्क करता है तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करिए मुझे आगे के लिए जरूर मोटिवेशन दीजिए और वो कैसे होगा आप निजी जाके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो इससे ये होगा कि मुझे आगे की वीडियोज के लिए मोटिवेशन मिलेगा आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली बहुत अच्छे मोटपैक्स आने वाले हैं जी टी रियाज के तो चैनल के साथ कनेक्ट रहो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मोड से रिलेटेड या फिर कोई प्रीवियस मोड से रिलेटेड या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में जो है बोल सकते हो कमेंट में पूछ सकते हो कमेंट कर सकते हो मैं आपको रिप्लाई एंड टू एंड कर दूंगा ठीक है और अगर वहाँ पे आप नहीं पूछना चाहते तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो सो so, गाइस आज की वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video and bye So Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I.